au nom de toute euh, notre équipe de Savoir-Faire Linux, une équipe euh, multiculturelle, diversifiée, internationale et surtout pleine de talent. Nous vous souhaitons euh, à tous Merry Christmas and Happy New Year. Les deseo un feliz año nuevo, una feliz Navidad. Mucha, salud, que belleza sobra. Paref 16, Shnonavor Yevnor Dari. Wanakop Nyumsongo. Eu realmente gostaria de desejar esse Feliz Natal a todos. Ich wünsche euch allen ein schönes Weihnachten und ein frohes neues Jahr. Илен Нянел. Честита нова година. Дърги Ярам. Много, много здраве и успех. Поздравляю всех с Рождеством и наступающим Новым годом. Мунамой, Юяо Ханфу. Удачи, успехов, денег много. Шалакулам Хайхир.